Друзі, ось і добігає кінця другий день нашого туру. Поїздка в Європу від акорд туру. Нагадаю, я купляв самий бюджетний варіант. Метою цього відео е, є меседж показати, як можна подорожувати при незначних затратах. Е, Путьовку е, тривалістю 4 дні. Сама екскурсія я купив на сайті Акорд Тур за ціною 81 євро. Сама бюджетна путівка. О, ось. Вчора ми були, е, відвідували місто Краків у Польщі, подивились, була обзорна екскурсія, потім вільний час е, і таке все інше. У попередньому відео ви можете подивитися, як це все відбувалося. Сьогодні день другий ми приїхали у Відень, столицю Австрії. Побачили багато цікавого. Е, наша екскурсія розпочалася з площі Марії Терезії, на котрій знаходяться два два таких корпуса, там два музеї. Ось Далі ми вирішили в іншу історичну частину міста, де побачили багато всього цікавого. Після цього ми з'їздили в резиденцію Хобург. Це нагадаю, це е, це літня резиденція династії Габбургів, котрі правили в цьому місті і взагалі в цій країні 750 років. А що стосується, е, значить, що стосується Хоупурга, це була зимня резиденція, де проживали представники династії Габсбургів. Ось таким чином. Історія Австрії досить цікава. Заснували міста Відень і Австрію, зокрема, ще в далекому минулому кельти. Потім сюди прийшли римляні, котрі вигнали кельтів і почали тут правити. Після цього правила ще одна династія, а після цього вже династія Габсбургів, яка нагадаю перебувала у влади біля 750 років. І аж до 917 року, коли Австрія із е, із монархії переросла в республіку. Це був період Першої республіки. Наразі триває період Другої республіки. Ну от як-то так. А наразі я перебуваю напроти Віденського театру, ось можете побачити. Взагалі тут є декілька театрів, але ну, це найголовніший. Ось таким чином. Е, зараз через півгодинки буде автобус і ми вирушуємо в Будапешт, столицю Угорщини, де покатаємось на корабліку, поп'ємо шампанського. Ну Я ще вам покажу, що, що там буде взагалі відбуватися. А наразі я не хотілося б казати прощавай Вена. Я кажу, Вена, до свидання. Отже, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте мені лайки, пишіть коменту, задавайте питання. До нових зустрічей.